Ayan na si Darlene, nauuna na oh. Ayan, ayan. Napakamay. Wala <laughs> Mayroong barya yan. si <laughs> Darren, last na lang yung barya ni Darlene. Puta, ni Darren. umpisa na, na ng challenge na to mga katraps. So kinakabahan ako, hindi ko alam kung kakayanin ko yung challenge na to mga katraps. Ano to? Ano to? Ano Kasi, ayan yung mga ano prize oh. Ano Kainin Ayan, ayan na. Ah. Ito yung coins, ito yung premyo. Ito yung una, yung tat pangatlo, third na matatalo kakainin yung sili. Yung bawang. Ubusin talaga yung bawang? Hindi, coin challenge. One piece lang. So ito yung first oh. Sandang riyal, mga katrabaho. Philippine money! <laughs> so, yan, yan yung arena. Yan. Oh, yan, mag-umpisa na tayo. So, yun, mga tropa. So, yun, mag-umpisa na kami, mga katrabaho. So, yung producer natin, no? Ano masabi mo, producer? Magugulo. Um, magugulo. Heto lang, guys, ha, mga ano lang to namin, eh, libangan lang. Dahil nga lockdown tayo ngayon, abay, ano tayo, baga maging mautak tayo para hindi tayo maliba, mabagot sa pagiging kulong. Okay, kaya yun naisipan namin lang, enjoy lang natin to, okay ma? Kalop. Pilipin Manny! So yun, di napindot yung camera ulit. Ito yung premyo. Yun po, yun po. Nang unang talo, 100, sili. 100 real. And then ito yung bawang, yan, nakainin yung bawang! Hindi, ang paglagay And naka, naka, The first place is house, 1,300 sa value ng Pinas na mga traps 100 real. Ayan yung mga challenger. Si Darrell yeah. from Montalban. Montalban. Yeah. Si from Bicol. Hi! Good morning! And, And then yung host yung siyempre ako si Kulokoy! Si Gundo. Bye-bye! So guys, ready na kami! Hi guys! Hi guys! Pwede na kami. Walang magawa sa ah, sino maglalagay. Ah, sige na, ilagay na. Ah, ilagay Kaya na. Ako maglalagay. Siyempre, ako maglalagay dahil ah, para walang daya. Mahirap na magdadaya-daya sila. Ako maglalagay. What's up mga tropa? tropa? Yan na. Sa'yo, limang piano. Oh. Dapat patas, dapat ah, patas five- patas. Five. Five. Okay, Five five din pesos. sa kanya. Dapat dyan nakapiring. Eh, five bago din mo sa lagyan ng kanya. Eh. Siyempre, hindi pa para makikita nyo yan. Tapos, piso-piso. Ay, matatalo! Piso-piso. Matatalo si sili. Matatalo, bawang. Piso, piso-piso. Sili. Okay. So, start Walang tubig. Tama ah. lang yan eh. Siyempre guys, ito yung masaklap doon. Lumalikod muna sila bago ko lagyan ng harina. Ayun. Ayan. Challenge ko lang. Matan Ra, bakit to dalawa lang? Da- Uy, Dapat ano? tatlo. Tatlo Sinsya na po. Mukhang mananalo ako dito ah. Sige, ayan na. Wait, wait, wait, wait, wait. Nanginginig ako, boy. Ay, na- daya to si ano eh. Ah. Hoy, kakainin talaga yung sile? No, siyempre. Siyempre, kainin natin yung sile. Ayun. Oo. Okay. Okay. Patay tayo dyan. Tanga na, kakakain na natin mga kakain na ba ng hang? Mga ulit? Okay. Ayan guys. Producer natin ah. Ayan. Tignan natin kung sinong mukhang maging mukhang multo pagkatapos nito. Hindi na yan kakain. Isang bawang lang kakaibig yan pagkatapos. <laughs> Oy, oh, isang bawang lang ha? Ah. Isang bawang lang. Yes, isang, isang bawang lang siyempre. Talagang mana mo kayo. Ah organs. <laughs> Oh. Paano yung ilagay? Dapat may isang lagayan. Oh, saan ilalagay pala ito? Siyempre, sa, sa harap, sa harap nyo yung ah, dito, tokens. Oo. Oh, sige. Gamit yung bibig ilalagay? Oo, oh, gamit yung bibig, siyempre. Ah, ganun ba yun? <laughs> oh my God. Yon! Nakita <laughs> na! Dinamihan! hindi niya nakita siyempre. Dinamihan eh. Game na, game na, game Ah, sige na! Harap! natin ha, ang mananalo ay may isang daan sa katumbas ng isang libo ng Pilipinas at isang bawang po sa pangalawang mananalo. Yung pinakahuli po, ayan, sili. Okay. Ha? Walang timer. Siyempre, sa, walang timer yan. Sa mauna lang talaga. Siyempre, hmm. pagalingan nyo. Sino bang hindi mag, magmamadali sa isang daan? Tapos, okay. pwede bang mamaya pag nagsubsuban, isubsub nga kayong camera? Ah? Oh. Okay? Sige. So, bilang ka. Bilang, bilang ako ng <clears throat> hanggang tatlo. Pag sabi ko ng tatlo, subsuban. Ano, wala, wala, wala lang check. No sun check. Teka lang, walang kamay. Walang kamay. No sun check. Ito dapat. Mukha lang, mukha. One. Two. Three. Sige, yan! Ano, ano, ano masasabi mo? Tingnan mo, yan, ayan na, mga ilo mo. Oh. Ano? Oh, oh, ano, ano nangyayari dyan? Nasa na yung barya? Uy, ayan na, si Darlene, nauuna na, oh. Ayan, ayan! Mga barya! Mga Mayroong barya yan! si Darren, last na lang yung baril. Ayan na, si Darren, nauuna na, oh. Ayan, ayan. Wow, napakayadamay. Wow, wala. Mayroong barya yan. si Darren, last na lang yung baril. Darren, last. Wow. Darren, Wala. Last na lang yung baril. Darren, lang. Wow. Darren, lang. Wala. Wala pa nakita. Wala pa si Sunny. Wala pa. si Sunny, wala pa. Ayan, ano nasa na. Wala na ano nakuha. Nakuha na yung isang libo, boy. Oh, nasa na? Ang mukha ni Wala pa rin yan. Meron yan eh. Meron yan eh. Meron yan. Ano ba ba? Ang daya ni Sanyo. Wala na. Ayan na. Nasa na kay Mondi oh. Ayan na. ano na yun? Ang mukha seryoso si Mondi. Seryoso si na. Nasa na. si Mondi udah Mondi tangan Ayan mo na. Tuloy pa rin natin yung laban eh, no? So, ako kasi yung ano, so diba? ako yung ma... Wala yung isa! Hoy, wag ka magugas! Ano ka na magugas, bay? Wala yung isa! Nandyan Ay, yan! Ay, pala, ito Walang daya yan! So oh. ngayon, tingnan natin yung ang sarap ng... <laughs> Ah, Yo, what's up mga drums? I'm the second! Tano! I'm second! Ano si? Ayan, siyempre ako, ako ang ano, ako mag-award, oh na po ka na sa iyong upuan. Dahil si Daniel po ang nanalo, siyempre mag-uuna po tayo sa third place. Talo ako. Eh, third place. Ano ba, kailangan mo ba ng tubig? Okay na, okay na, okay na. Third place. Ayan na, mam- mananalo po sa third place. ang naglalaga pong, naglalagang sili. Ayan. Ayan. Kakainin. Kakainin ng talo. Pakita mo, pakita mo yung camera. Yun. Ayan. Yan po yung kakainin niya po, sili. Legit po itong sili to. Tatanggalin mo na yung camera mamaya. Siyempre, legit po yan. Legit yan kakainin yung sili. Tsaka ang sequence po nito, hindi bawal po siyang magtubig. Ayun, bawal na Hanggat hindi po nanguya niya lahat ito. Oh, So, kailangan mo oh, yun. yan, sa mukhang yan, kayang-kaya niya talaga. <laughs> Ayan, sige na po. hirap pala, no? Ang hirap pala, eh, no? Ayan po mga kamukha. Ayan po mga mga Ayan. Ayan. ayun, oh. Ay, parang ano lang, ginagawang ano lang, ah. Bicolano yan, eh. Ay, kaya pala, eh. <laughs> Ayan. Sakit sa mata. Uh, ngayon, mag-uumpisa na naman tayo sa second runner-up. Nakita niyo ba ito? Isa po itong bawang. Ayan po, kakainin po ni Sana ng bawang po bawang. Legit mong bawang yan. Legit na bawang. Legit na bawang yan. Ayan. Ayan, kailangan mo. Wow, sarap, sarap. Pwede, pwede, pwede. Siyempre, pwede yan. O, oh, ayan. Mm. Walang tubig-tubig. <laughs> Walang tubig-tubig. Walang tubig-tubig. Ayun. Ayan. <laughs> Ayan, siyempre naman sa Siyempre sa nanalo. Congratulations! Congratulations! Congratulations! Manalo! Anong, masas- ano masasabi mo sa Ang challenge na to? Unang-una sa lahat, napaka-challenge yung ginawa namin ngayon. Thank you very much sa <laughs> nanalo. Deserve niya kasi magaling talaga siya, grabe. Magaling sa Anong lasa ng sili? Sobrang masarap. <laughs> Napil ko talagang, syempre, uragon to. Kaya makakambayan. May iwan yung ano po, yung... Ay, uh, lap, Parang ah, lap, naluwa-luwa ka no? <laughs> Ang galing ni Lap Chebos Oo. Vlog, no, mga trap. So yun, no? Ayan po. Ang anghang ng, ano, ng bawang. Sabi, Subscribe niyo po yung channel niya, Mr. Coloco Boy Boys ah. from Kaon. At ah, ang malapit si Darrell Duano. Uh, ah, Pakaya na na sa subscribers nyo. May budget na tayo. Meron kayong i... ano? Tol. Ay, ano, thank you, thank you sa mga nanonood. Yan. Thank you, thank you ng marami. Thank you very much Don't forget to subscribe our channel. Bye-bye! Subscribe this channel, Love Shiva, uh, Love Shiva's Vlog. It's me. And then Kaon Vlog, it's Mr. Colocol. Love Shiva's Vlog, subscribe. Bye-bye. Ano ko to? Bye-bye. Hindi, papakita ko sa screen. Love Shiva's Vlog. 宝贝。